a todas e a todos venimos a tratar sobre a prostitución en esta moción que xurde da interpelación presentada no anterior pleno. Como decíamos, con, en, con motivo da interpelación, Ainda que a prostitución é exercida maioritariamente por mulleres e nenas e os consumidores son maioritariamente homes, Tamén temos que reconocer que a prostitución exertida tamén por transexuais e homosexuais, polo que esta moción fala de persoas e non fala de mulleres, simplemente porque consideramos a prostitución como un problema en sí mesmo independentemente de quen a xerza. Importantes intereses económicos queren centrar o debate sobre a prostitución na conveniencia de legalizar ou regulamentar os prostíbulos, na retirada das prostitutas das rúas ou no recoñecemento ou non da prostitución como un traballo máis. Básicamente, os distintos tratamentos que se teñen dado en materia de prostitución nos distintos países poden ser resumir en tres, o sistema regulamentarista, o sistema prohibicionista e o sistema abolicionista. Non vou a definirme aquí nin a propoñer que este Parlamento se defina por ningunha das tres posicións, posto que non se trata de eso debate. Este debate o plantexo como unha defensa dos dereitos humanos e dos dereitos fundamentais para aquelas persoas que xercen a prostitución, moi lonxe de calquera das filosofías nomeadas. Se calcula que aproximadamente no Estado entre 300.000 e 400.000 mulleres se dedican á prostitución. O 90% destas mulleres son mulleres estranxeiras e a imensa maioría están en situación irregular. Según o estudo, a prostitución dende a experiencia e a mirada de Cáritas, que non é unha organización feminista nin unha organización revolucionaria, está aumentando o número de mulleres de nacionalidade española que xercen a prostitución para soster os seus fogares sen que na maioría dos casos a familia teña coñecemento delo. As enquisas indican que un 30% dos españóis practican sexo con prostitutas e que en España é un dos países onde o consumo da prostitución está menos desprestixado. As enquisas revelan que aproximadamente tan só un 5% das mulleres que exercen a prostitución afirman facelo libremente, o 95% restante o fan obrigadas. No caso das estranxeiras vítimas eh, dunha de trata en situación irregular, a lei do Estado permite a súa regularización si denuncian a rede ou denuncian o proseleta e, des, e colaboran na desarticulación da rede. Pero, según a Guardia Civil, só un porcento das mulleres explotadas sexualmente denuncian a súa situación. Presidente, por favor, es que me sí, sí, estoy agobiando. Ten eh. razón, ten razón. Eu entendo que os señores do Partido Popular non lles interese o problema da prostitución, pero pido respeto para as mulleres... Eh, vale, pero eu sobre todo escoitaba deste lado. Ben, solo un 1% denuncia a situación de trata de explotación sexual porque non teñen garantías nin de ter un salario que lles permita sobrevivir se si deixan a prostitución, nin de ter protección policial e dos corpos de seguridade para non ser agredidas polos proxenetas ou polos, polas mafias que as truxeron e non teñen garantías tampouco de poder seguir mantendo as súas familias nos países de orixen. Polo tanto, son mulleres que non confían na administración para deixar a prostitución porque teñen comprobado que a administración non lles ofrece absolutamente nada. Informes da Guardia Civil sinalan que cando se lles propón sair da prostitución perciben esta oferta como unha posibilidade pouco realista que non lles asegura a supervivencia nin siquera a súa seguridade física. A Fiscalía Xeral do Estado sinala que o tráfico de persoas é o fenómeno de delincuencia organizada que se produce con máis frecuencia no Estado español. A prostitución forma parte do sector da economía sumersida e xera en diñeiro negro entre 12.000 e 18.000 euros o ano que son incluídos no PIB dos Estados, como se si se tratara da venta dun produto sin ter en conta que a mercancía é o corpo humano. Pero Sí, que a lei regula o dereito dos empresarios do sexo, dos prosenetas, E, de feito, dende o 2001 existe a patronal dos clubs de alterne. Polo tanto, se hai unha patronal de prostíbulos, ten que haber persoal que traballe para esa patronal. E non reconocelo é unha simple hipocresía social. Polo tanto, non podemos, en base a esa hipocresía, negar a realidade e desprotexer a estas mulleres. O citado informe de Cáritas di mentres exista prostitución a desigualdade entre sexos seguirá vixente porque esta actividade é un dos alicerces fundamentais do sistema sexual patriarcal. Eu creo que todo o contrario. Mentres exista desigualdade entre sexos a prostitución seguirá vixente porque esta se basea na dominación dun sexo sobre o outro. Por iso, esta moción pretende abrir un debate necesario e a medidas que recoñezan os dereitos das persoas que exercen a prostitución os dereitos das persoas que queren abandonar o mundo da prostitución e as actuacións en relación ao prosenetismo e a trata. En esta moción o que pedimos primeiro é que se entregue a este Parlamento no prazo dun mes un informe sobre a situación actual da prostitución en Galiza. Outro día foi vergoñento escoitar o vicepresidente decir que non sabe cantos clubs de alterna hai en Galiza. Pois debería sabelo, porque os usuarios desos clubs saben perfectamente onde están. Polo tanto, non hai ningún motivo para que o vicepresidente non sepa cantos clubs de alternes hai, nin cantas mulleres traballan nesos clubs de alterne, nin cantas persoas forman parte desa patronal de clubs de alterne. Tamén Pedimos que se implementen todas as medidas necesarias para que garantir que ninguna persoa implicada nun proceso de trata poda abrir un local en Galiza. Incrementar os recursos económicos e materiais para que as persoas podan abandonar a prostitución incluídas dentro dos programas actuais. Non pode haber un programa exclusivo para persoas que exercen a prostitución porque eso sería tanto como sinalalas. Teñen que entrar dentro dos programas que se asisten. O acceso automático das xudas para para inmigrantes en situación irregular e a súa regularización automática. Non é aceptable que a vulnerabilidade a que se quedan sometidas actualmente despois da decisión judicial. Tamén instamos a que a Inspección de Traballo actúe nos clubs de alterne e comprobe as condicións laborais das traballadoras destes clubs e, por, e que ademais lles ofreza tamén cales son as alternativas para deixar a prostitución. Programas de formación e sensibilización para atención á prostitución en toda a administración pública, justiza, servicios sociais, sanidade, policía local e autonómica. Tamén un programa de formación para os mestres e mestras porque están e atenden nenos cuxas nais dedícanse á prostitución e, polo tanto, deben de ter coñecementos para que estos nenos non se miren discriminados. Tamén pedimos realizar desde unha perspectiva feminista e coa representación das persoas traballadoras de sexo campañas de sensibilización sobre os dereitos das persoas do sexo, dignificando o traballo sexual, pois só se se dignifica ese traballo podemos dar dereitos ás persoas que exerten a prostitución. Tamén realizar campañas de sensibilización dedicadas aos usuarios da prostitución, campañas de saúde laboral e Tamén, eh, e despois pedimos tamén outras, se me acaba o tempo, outra serie de, de iniciativas que van a romper eh, ao concepto moral da prostitución para convertir os dereitos eh, ou para mellorar os dereitos das mulleres. Porque se hai unha cousa que é certo e non reclamamos, por exemplo, unha pensión de subilación, porque consideramos que son traballadoras do sexo e traballadores do sexo, porque se non condenamos a xente que xerce a prostitución a ser pobres de novas e a ser pobres tamén cando chegue a súa bellez. E eliminamos do código tamén a, eh, do código penal a prostitución voluntaria voluntaria, porque creemos que todas as mulleres temos dereito a decidir sobre a nosa sexualidade e como utilizar o noso sexo. Porque, como di un famoso lema feminista, sin a miña cona non manda ninguén, non manda nin a Iglesia, nin o Estado, nin as feministas, mando eu sola e, polo tanto, que faga co meu corpo é responsabilidade miña e ninguén me pode prohibir utilizalo como mellor me pareza. Polo tanto, Eu personalmente, e non é o debate, estou en contra da prohibición e creo que está dentro da liberdade das mulleres decidir como utilizan o seu sexo, cando utilizan e para que o utilizan sin que ninguén poda eh, establecer ningún tipo de moral ou de ética sobre o mismo. Creo que en este debate hai moito tamén de moral religiosa, hai moito de hipocresía social e sobre todo hai un gran castigo para aquelas mulleres máis desprotexidas pola sociedade, aquelas mulleres que non non teñen medio de subsistencia e co único que se lle ofrece é deixar a prostitución que non se vos ofrecerá nada. Quedades na rúa, quedades sin ingresos, quedades abandonadas. Polo tanto, eu espero que con todas as mm, dúbidas que se podan ter, se apoie esta moción. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señora Martínez.